देखो दो झाड़े हम्म। दिखा भैया हम्म। इधर भी दिखा ना ओके ओके एक तोड़ लो Liga bem. Copper. Okay. Mm -hmm. Okay.